Ni katika maumivu makali ndo tunaweza kujifunza mambo mengi sana ambayo yanaweza kusababisha mambo makubwa au mafanikio makubwa sana kwenye maisha. Watu wengi katika jamii huumizwa sana na maanguko wanayoyapitia kwenye maisha, katika biashara au katika aina ya njia yoyote ambayo wanaamini kuwa itawafikisha katika kilele cha mafanikio na wasijue kuwa kuna somo kubwa la kujifunza kupitia maanguko yao. Unaweza ukata tamaa mapema sana kama usipotambua kwamba matatizo yapo kwa ajili yetu binadamu. Lakini lengo kubwa si kukata tamaa, na ndo maana hata vitabu vya dini vimemkataza mtu kukata tamaa, na atakayefanya hivyo basi atakuwa amekiuka amri za Muumba wake. Naweza sema amelaaniwa yule ambaye amekata tamaa. Wataalamu wanasema mtu aliyekata tamaa ni sawa na maiti inayotembea. Je, upo tayari kuwa maiti inayotembea? Bila shaka jibu lako ni hapana, kwa maana ya kwamba hutaki kuwa maiti inayotembea. Kwa hiyo kupitia video hii naomba nikuambie, usitumie hata sekunde moja kufikiria kukata tamaa katika maisha. Endelea kupambana bila kuchoka, kwa sababu director wako au Mungu anakuona chochote unachofanya na popote uendapo. Siku zote amini kwamba binadamu wote na viumbe wote wanaweza kukuacha, lakini sio Mungu, kwani uwezo wake ni mkubwa sana na kwa kusudi maalum amefanikisha uwepo wako hapa duniani. Kama utajichunguza kwa makini, kipo kitu kikubwa sana ndani yako ambacho unaweza kufanya kwa ubora sana kumshinda mtu yeyote duniani, na endapo utakata tamaa katika kitu hicho, maana yake hakuna kitu utaweza kukifanya katika dunia. Amini kwamba hakuna mtu mwingine wa kutimiza kitu kikubwa sana ulichopewa kama zawadi na muumba wako isipokuwa wewe. Usijali kuhusu kuferi, ipo siku utasimama. Usijali kuhusu giza, kwani mwanga unakaribia, na maumivu ya leo ni chanzo cha mafanikio makubwa sana kwa maisha yako ya kesho. Utaanguka sana kwenye maisha yako na utaumia sana, lakini kama hakuna kitu utajifunza kupitia maanguko yako basi amini kwamba utaendelea kupitia maumivu daima. Kwa hiyo hakikisha unapata kujifunza katika kila gumu unalopitia kwenye maisha na alifanya kama ndio mwanga mwema kukupeleka katika mafanikio yako. Kukosa leo haimaanishi kwamba na kesho pia utakosa. Kwa hiyo amka kila leo ili kuandaa kesho yako njema. Ni mkusanyiko wa siku na miaka mingi wa kuyasaka mafanikio kwa unaowaona wapo na mafanikio hivi sasa. Hii inamaanisha kwamba hakuna mafanikio ya kufanya kazi kwa bidii siku moja, bali ni target ya miezi na hata miaka kadhaa kuyafikia mafanikio. Kitu kikubwa sana kitakachokufikisha katika mafanikio ni kuwa na matumaini katika maisha yako. Ni bora kupoteza kila kitu unachomiliki, lakini si matumaini, kwani utaweza simama tena kila utakapoanguka. Ni kwa sababu upo na matumaini ya kusimama tena kesho. Leo utakosa kabisa, kesho utapata kidogo lakini siku baada ya kesho utapata hitaji la moyo wako. Kwa hiyo endelea kupambana, unaweza bado. Kuwa yeyote unayetaka kuwa kwenye dunia, usikate tamaa.